Socialite family emanyikiddwa nga eya Gashumba family. Uh, olunaku olwaleero nateera waliwo embeera egenze maaso n'okuba nga eyingira mu famire eno oluvannyuma lw'okuba nga muwala wa gashumba amanyikiddwa nga sheira gashumba yagenze maaso n'alaga obujeemu eri ebigambo bya kitaawe emabegako ebyafulumira mu butambi obwasaasina ku social media era nga omwaka guno gwali gutandika akatambi kano we kafulumira ensonga yali ekompeningibwa ku kuba nti sheira gashumba ayambala bubi era nga ne kitaawe yagenda mu maaso n'avaayo n'aclaiminga ku nsonga sheira gashumba ze yali akola nga zinyigiriza famire ate era nga zimuluma muno mwe mwali okuba nga adetinga abavubuka abali brok oba abatalina ssente okussaako n'okuba nga omubiri gwagolesa mu ngeri eteri yavunaanyizibwa muno gukubisaako tatu ate era ezitali zabuvunaanyizibwa gashumba yagenda maaso n'alaga okulumirirwa ng'omuzadde mu katambi kano era yalaga okunyolwa kwe n'agenda maaso n'asaba buli yali awudde katambi kano akatuusa eri muwala we kyenkakasa obulungi ng'emitimbagano we giddusa information akatambi kano katuuka ku sheira gashumba ebiseera ebyo era n'aba ng'afuna information eyo nate era sheira gashumba tetumanyi kiki kyeyagezezzaako kugenderera okubanga addamu okubanga akola omuze gwe gumu kuba kitaawe yali yateekawo embeera ng'alaga teyandisaanidde kuddamu kwolesa mubiri gwe bweru oba kuddamu kulaga mubiri gwe bweru okusinziira ku linnya lya famire okussaako ne kyeyali amwagaliza ng'omwana wabula mu katambi akafulumye olunaku olweggulo Uh, sheira gashumba yalabikiddwako ng'ali mu kibuga ekya dubayi nate era nga azzeemu okulaga nti ayambadde akantu kebayita akamasappe oba ekikulu ekyakabikini nga kano mwana tukamulaga engeri gyeyakulamu omubiri gwe okussaako nga kakakasa ddala nti ekitufu alabika yabadde tayina andaweya ya munda oba kagoye ka munda abasinga ke muyita kannika ah, shaira gashumba vidiyo eno yagenze emaaso naaba nga atagiteeka ku instagram ne social media platform ezisinga wabula ngaekigendera mu byonna tetwategedde ensonga ki tukikemu kati ni era edubayi babaddeyoko ne rick mani nga bagenda maaso n'okuba nga banyumirwa obulamu bwabwe ah, newankubadde biri byaliwo emabega ah, shahira gashumba yagenda maaso naba nga aggulawo gitwandisenga gitwandise nga gashlash oba eno nga ye brand ye gyatambuliza products ze omuli lipstick omuli fashion brands ezengoye omuli n'emyenge egy'enjawulo ngeri eno yagigulawo kemabega kaawo kwaliko abayimbi bangi kwaliko abasocialite bangi wamu n'abasinga nga baali bakyala bano abalina kye beekoleddewo nate era mu kusinziira ku mulembe guno muno tekyamutumira mwana yagenda mu maaso n'ayita bazadde babiri omuli gashumba abasanga gwemumanyira frank gashumba yavaayo nayogera buli engeri gyamuyitamu ng'alaga nti ebya famire bibaamu okuyombagana okwawukana naye tebamala ne bakola ki ne reconsiri nga ne baddiŋŋana ku mukolo gunaa kwaliko ne maama wa gashumba mujjukiremu kati ne waliwoko obutakkaanya obwali mu bazadde bana babiri omukyala wamu n'omwami era bawunzika bayawukanye naye engeri gye balina omwana omwana n'asigala ng'abagatta ate ngeri bonna balina okulumirirwa eri muhala waabwe uh, kino gashumba shaira mulowooza yakikoze yagenderera ki yakikoze agenderera kumookinga kitaawe nti ebigambo byayogera tiyabivaliwinga oba ayina embeera endala gyagezako okuteekawo ng'omwana nti ye yafuuka kati mukulu teyeetaaga kugambwako uh, simanyi komenti ogwe gy'oyinza kuteekawo ebiseera ebisinga e, naye nga waliwo ekintu erawo ekisukkawo okusinziira naye ng'omuntu abako obulamu bw'ayagala ofwich mwayinza obbwaga naye nga kisusse wekyandikomye ng'omuntu alina abazadde nze nalyadde endowooza nti tekyandibadde kya buvunaanyizibwa okuba ng'ovaayo okwolesa omubiri gwo mu ngeri bweti newankobadde abala balaga ngaekibakolera ssente oba ekibakolera feemu naye ng'ate erudda bw'oba ng'olina ekitiibwa ky'abazadde ate nga naawe one day one time oyi lubeera omuzadde tekyandibadde kya buvunaanyizibwa okuba nga olabikira mu ngeri bw'eti so yembeera bw'eti eriwo nateera sigala ku mukutu